assalomu alaykum aziz mehmonlar qadrli hamshaharlar qalblari san'atga oshufta qalb sohib sohibalari ilk qadam nomli konsert dasturimizga xush kelibsiz qo'shiq qalb tarbiyachisi tafakkur uchun eng madanli ozuqa qo'shiq kuylaguvchining qalbi ma'naviy holati qanchalar sog'lom xur va boy ekanligi uning ijod mahsullarida zohir bo'ladi shundanmi qo'shiqning ham ikki dunyosi bor uning zohiri yoqimli kuy va ijro bo'lsa botini butun mag'zidir yurtimizga fasllar kelinchagi bahor kirib kelishi bilan qalblar uyg'onadi ko'ngillar taskin topadi bugun abrorjon faxriddinov o'zi bitgan o'zi sayqallagan va o'zining ijrosidagi konsert dasturini hukmingizga havola etish arafasida qarshi oling siz kutgan siz sevgan ajoyib iste'dod sohibi abrorjon faxriddinov ustozlarga havas qilib shu yo'lni tanladim shu yo'lda borligimni o'zligimni angladim ular tutgan mash'alni tutay deb tunu kun o'ylandim izlandim Alloh bizga yuqtirgan iste'dodini ilmga xalqimga oshkor etay dedim bizga muxlis qilib qo'ygan odam zotini yaxshi kunida har dam xizmat qilay dedim yaratgan sog'liqni beraversin xalqim o'yin kulgu qilaversin bayram konsert to'ylar bo'laversin Bizdik, bizdik san'atkorlar kuylayversin Aslanım ازبکستان السلام السلام السلام نور لبستان السلام assalom assalom iymon ahliga assalom dedim sizga sağlık sizga iymon Allohdan bir kalom kutdim sizga sağlık sizga iymon tilab Allohdan rizolik kutdim keling do'stlar dardlashaylik so'z suhbat kuylashaylik davramiz keng ko'nglimiz keng o'yin kulgida o'tkazaylik davramiz keng ko'nglimiz keng qilib o'yin kulgida o'tkazaylik assalom assalom dono xalqimga assalom assalom assalom iymon ahliga assalom chiqar ikki qo'ldan qars o'ynaylik kuylaylik yayraylik do'stlar davramiz ko'rkiga qo'shaylik fayz o'ynaylik kuylaylik yayraylik do'stlar davramiz ko'rkiga qo'shaylik fayz assalom assalom dono xalqimga assalom assalom assalom iymon ahliga assalom assalom assalom dono xalqimga assalom assalom assalom iymon ahliga assalom dono xalqimga assalom tinch ahil yurtimga assalom assalom dono xalqimga assalom zarafshon ahliga assalom shahrimiz mehmonlariga assalom xush kelibsizlar xush ko'rdik qadamlaringga hasanotlar bo'lsin rahmat bugungi mana shunday ilk qadam nomli konsertimiz iloyim bir bardavom bo'lsin davomiy bo'lsin chiroyli bir fayzli bo'lsin deb allohdan so'rab qolaman bahor kelishi bilan ayollarimizni bayram bilan kutib olamiz sakkizinchi mart chunki onamiz ayol opamiz singlimiz ayolimiz ayol shuning uchun ayollar biz uchun qadrli konsertimizni ham birinchi qo'shig'ini ayollarimizga bag'ishlab boshlashga biz ahd qildik qo'limizdan kelgancha marhamat ayollarimiz baxtimizga sog' bo'linglar omon bo'linglar marhamat Imagine endigi qutchig'imizni har birta erkaklari nomidan o'zini ayoliga o'zini ayoliga bag'ishlab qabul qilasizlar shu borada o'zim ham o'zimni ayolimga bag'ishlab qilingan qo'shiq marhamat davom etamiz bu sen qalbimga yashnab kirgan bahorim bu sen bu sen hayotimga nur sochgan nahorim bu sen bu sen qalbimga yashnab kirgan bahorim bu sen bu sen hayotimga nur sochgan nahorim onasi durdan ungan donasi yuragim yagonasi sen azizim ayolim sendadur xayolim ko'kdagi hilolim sen faqat sen qalbimga yashnab kirgan bahorim bu sen bu sen hayotimga nur sochgan nahorim qalbimga yashnab kirgan bahorim bu sen bu sen hayotimga nur sochgan nahorim bu sen bu sen qalbimga yashnab kirgan bahorim bu sen bu sen hayotimga nur sochgan nahorim sen você hamisha sen qo'shig'imiz deyarli ayollarimizga bag'ishlangan baxtimizga omon bo'linglar marhamat qalbim go'zali seyrine gelipsen kalbim güzel Gül şahını şaxını egibsen kalbim güzel Bak seyrine gelipsen kalbim güzel Gül şahını şaxını egibsen kalbim güzel Mayıs sabahı yeserdi yüreğimi ezerdi Sevişini sezerdi kalbim güzel keserdi kalbim güzel kelginin diyalım gel Ara bir gün canım gel Rahmin kesin halim gel Kalbim güzel Nazlı kumar gözünden Baltamadı sözünden Aylan ay gözünden Kalbim bog'ingga bog'bon bo'lay qalbim go'zal joningga qalqon bo'lay qalbim go'zal bog'ingga bog'bon bo'lay qalbim go'zal joningga qalqon bo'lay qalbim go'zal bog'ingda anor olma o'zgaga nazar solma labingda shakar bo'lma qalbim go'zal bog'ingda anor olma o'zgaga nazar solma bir de şeker balına kalbim güzel Kirginin de yanımda Ara bir gün canımda Rahmi kesin halımda Kalbim güzel Nasıl hımar gözünden Baltanadır sözünden Aylanayın özünden Kalbim güzel qo'shig'imizni davom etamiz tojikcha qo'shiqlarimizdan marhamat musiqalarni chalib qo'yasizlar aziz do'stlar konsert dasturimiz yoqyaptimi kayfiyatinglar yaxshimi albatta yaxshi загрузка bo'lgan plastiklashib ketgan kissalashib ketgan to'g'ri chiqib hammani plani manimcha mega sentrda ikkinchi etaj bo'lsa kerak aziz do'stlar konsert dasturimiz davom etadi albatta xalqimizda bejizga ot o'rnini toy bosar olmani tagiga olma tushadi degan maqollar bejizga aytilmagan. Bugun ayni mana shu maqollar o'z isbotini yana bir bor topib, Abrojon Faxriddinov ustozimizni farzandu arjumantlari, dilbandlari ota izini bosib, o'zlarini chiroyli ijrolari bilan sizlarni oldingizda gavdalanishadi. Kelinglar ularni chiroyli olqishlar bilan kutib olsak. Sizlar uchun yosh iste'dod sohiblari faxriddinovlar sulolasi davomchilari og'abek shodiyev hamda shukronaxon shodiyevalar kuylaydi qarshi oling ajoyib iste'dod sohib sohibalari aziz do'stlar bugun sizlar uchun bir yigit qo'shiq kuylaydi muxlislarini shodligin doim o'ylaydi qo'shiqda zikurdur rasul muhammad mashrabiy bobomiz qul hoji ahmad bulbullar orom olur xush ovozidan devonalar kabi chertgan sozidan hayron bo'lib boqmang ey do'stim yolg'on emas aytgan bu so'zim muhabbatu sadoqatni o'ylaydi soz va so'zni qalban his qiluvchi xushovoz xonanda abrorjon fahriddinov kuylaydi endi bizni deyarli tanigan insonlar shu qo'limizda tor bilan tanishgan shuning uchun bir juft tor bilan qo'shiq aytib bermasak manimcha bu to'rkim edi qo'limizdan kelgancha ijozat bersanglar rahmat Thank siz topmadim axir sog'inib yashamoq qanchalar og'ir ta'rifingga so'z topmadim axir kimnidir sevaman kimga tosh bag'ir sevgini soyida oqqan oshiqman sevgini soyida oqqan oshiqman خمتم ای میل درسی سر قاسم سیلم ای او یاد قین لر شو خمتم ای میل درسی سر قاسم سیلم ای shu kuyda yashayman boshim egilmay sevgini soyida oqqan oshilman sevgini olmadan Sevgine sayede hakkına aşığım ben Kökten okudum, eyledim hikmet Dünya onun mazmunu, işku muhabbet Allah'ım müziğle dileymen şevkat Sevgine sayede hakkına aşığım Allah'ım o müziğle Süleyman Şevkat Sevgili saire akkan aşığım Işık deryasında akkan Aşık sen dunyoga Mizmon bilan ishing yo'q senga bu jonni bergan haqqon bilan ishing yo'q senga bu jonni bergan haqqon bilan ishing yo'q agar pok emas ruhing ko'ngling bo'lgan izimizdan o'zimizdan etgan o'pqon bilan ishing o'zimiz tan etgan o'pqon bilan ishing ajratolmaysan hamon shaytonga do'st bo'libsan rahmon bilan ishing o'ylamaysan dunyoni kim aylagan ixtiro mevasin yeb tunu kun bog'bon bilan ishing mevasin yeb tunu kun bog'bon bilan ishing oqar ko'zlaring qalbingda qon yig'lagan vijdon bilan ishing nafsiga qul bo'lgansan ko'rmas aql ko'zlaring qalbingda qon yig'lagan vijdon bilan ishing qalbingda qon yig'lagan vijdon bilan ishing işin umrning silovi bor albat yiqqan terganlaring ko'p ehson bilan ishing adog'i bor umrning silovi bor albat yiqqan terganlaring ko'p ehson bilan ishing yo'q yiqqan terganlaring ko'p inson bilan ishing yo'q inson bilan ishing rahmon bilan ishing imon bilan ishing bu yurtda allasiz tong otmas sof oltin meroslar zanglamas chin san'at til millat tanlamas sahnalar gardini o'pganlar san'atdan baxtini topganlar aziz do'stlar bugun konsert davomida bugungi shodiyonamizni san'atni san'at qilgan san'atkorni san'atkor qilgan sozandalarini tanishtirib o'tishni o'zimizga joiz deb bildik kelinglar ularni birin ketin sizlarga tanishtirib o'tsam bugungi mana shunday konsert dasturimiz ajoyib va faizli o'tishida o'zlarini beminnat beqiyos hissalarini qo'shayotgan abrorjon faxriddinovning jamoasi skripka sozida sheralijon sadullayev ajoyib sozanda garmoniyada shahbozjon jabborov salomat bo'ling ayni mana shu jamoani yuragi desam mubolag'a bo'lmaydi soloda klavish sintezatorda shamshodjon Rajabov. Ustozimiz barchangizga ma'lum bir qancha shogirdlarni yetishtirib kelmoqdalar. Ustozimizni ham sozanda ham xonanda ajoyib shogirdi oybekjon rahimov ajoyib ustozoda san'atkor shahrimizda shapalog'i shirin doylachlar guruhini tashkil etgan asos solgan inson zoirjon haydarov konga sozida bugungi shodiyonamizni eng kichik sozandasi shamshodjon omonjonov yuqorida aytilgan insonlarni yana bir ajoyib qanoti zoirjon haydarov ustozimizni ajoyib iste'dodli shogirdi obekjon sayfullayev yana bir ajoyib iste'dod sohibi bugungi konsertimizda shahrimizda viloyatimizda qolaversa respublikamizda o'z doira sozi bilan barchamizga taniqli mashhur zoirjon haydarovni farzandu arjumatlari farruhjon nazimov mana shu jamoani birlashtirgan ajoyib iste'dod sohibi abrorjon faxriddinov marhamat davom etamiz sho'x sho'x qo'shiqlarimiz davom etaveradi ko'ngilni cho'ktirmaymiz sho'x sho'x qo'shiqlarga o'ynayveramiz marhamat chiroylisan ko'zlari charoz chiroylisan chiroylisan lablari gilos chiroylisan chiroylisan ko'zlari charoz chiroylisan chiroylisan lablari gilos chiroylisan bir so'z bilan ta'riflasam chiroylisan go'zalliging o'zingga xos chiroylisan chiroylisan ko'zlari charoz chiroylisan gözler gilas çıraylısı gözlerim duymaz Seni aşmaz, seni yıldızmaz, sen aymaz Güzelliğin ya has şiraylısan Şiraylısan gözleri çaraz şiraylısan Çıraylısan lebleri gilas çıraylısan Çıraylısan gözleri çaraz çıraylısan Çıraylısan lebleri gilas çıraylısan bahorsan asli senga bahor yilning to'rt fasli to'rt faslda bahorsan asli o'zbek mamon asabi nasli go'zallardan go'zalsan xalos o'zbek mamon asabi nasli go'zallardan go'zalsan xalos chiroylisan ko'zlari charos chiroylisan chiroylisan lablaring gilos chiroylisan chiroylisan ko'zlari charos chiroylisan Çıraylı sen, ləbləri gilas, çıraylı sen hech kimsa o'zini tug'ilib o'sgan joyini olmaydi kimni qoni qayerga to'kilsa shu joy uning vatani u uchun qadrli joy endi nurotada tug'ilib o'sganman shu uchun bu yerda nurotaliklar bo'lsa kerak nurotaliklar uchun shu nurota qo'shig'imizni kuylab beramiz qo'limizdan kelgancha marhamat Ko'kka siyo beradi chashmalarim suvlari qalbga aro beradi keling bugun sizlarga nurotamni kuylayin azim yurtim nurota tarixini so'ylayin shu elimni tanitgan balg'iyu chashmasi mayovkaga tayyordur nurota tog' chizmasi chevar qizlari tekkan turli tuman kashtasi tanlaringa darmon berar tandirimning mas En rotan qirlarda qo'ylar boqib yurganman Cho'kkaldakni bob qilib qo'shiq aytib yurganman Lalmi kor yerlariga qavl tarvuz ekanman Go'zal go'zal qizlarga gaplar otib yurganman Eh qotdi ketdi sog'laman nurotam Qayda bo'lsam sen tomonga talpinaman nurotam Azim yurtim odam ekan chashmalaringni ko'rib Shu ulkaning o'g'liman deb char solaman nurotam toshlari toshlarga jilo ishlar yoshlari bu makonga kelsangiz toshdan uy qurib yotgan bu ustalar ishdan buncha kuch topgan birdek jon fido yetar chorvadori dehqoni turist bo'lib bir keling shu ilmni ko'rgani ko'rib hayron qolasiz turli millat shevasi tojik qozoq turkmandur men ham shu yurt mevasi El nuratamni qirlarida qo'ylar boqib yurganman, cho'pkaldak bob qilib qo'shiq aytib yurganman. La'lumi kor yerlariga qavun tarvuz ekanman, go'zal go'zal qizlarga gaplar otib yurganman. Eh yoshligim o'tdi ketdi, sog'inaman nuratam, Qayda bo'lsam sen tomonga talpinaman nuratam. Azim yurtim otam akan chashmalaringni ko'rib, shu ekanman lalumi kor yerlariga qavun tarvuz ekanman Go'zal go'zal qizlariga gaplar otib yurganman Eh yoshligim o'tdi ketdi sog'inaman nurodam Qayda bo'lsam sen tomonga talpinaman nurodam Azim yurtim otam akam chashmalaringni ko'rib Shu bor ekanman shunaqa kunlar bizga ham nasib qilgan ekan allohga beinsoflar shukur bo'lsin rahmat opajon rahmat rahmat opajonim sog' bo'ling salomat bo'linglar rahmat e'tibor uchun rahmat ta'zimdamiz rahmat boriga allohimga ming bor shukur zerikmayapsizlarmi endi sali shuncha xursandchilik bo'lib bitta sizlarni yig'latay endi biz o'zimizdan o'zimiz bir inson bo'lib qolganimiz yo'q bizga sababchi bizni shu yo'lda rivojlanishimiz uchun sababchi bo'lgan insonlar bular otamiz onamiz endi bularni madh etmasak kuylamasak manimcha to'g'ri kelmaydi shuning uchun ota onalarimizni ham bir bor eslab kuylab o'tsak a endi rahmat hozir biz zarafshonda yashaymiz ota onamiz qishloqlarda o'zimizni tug'ilib o'sgan joyda sog'insak ham bir telefon qilib qo'yamiz xolos kelmaysan o'g'lim desa "Ey, ishim bor ishdan javob olmayapman. ishni bahona qilamiz shuni bir qo'shiq qilganmiz qo'limizdan kelgancha marhamat onalarimiz uchun görmedim Ana canını körmedim İş bir bahane buldum Didarga gebir tuymadım Kun senet kunlar ütken, Men uchun g'amlar kiler mi? yolum gitken Ana canını sarıldım Gün senep günler ötken Min üçün gemler ütken Kiler midi yolum gitken Ana canını sarıldım bilsam hamki qancha olis niyat qilar faqat xolis bo'lsam hamki qancha olis duo qilar faqat xolis otamdan qolgan yolg'iz Ana canını sağındım Otamdan kalgan yalgız Ana canını sağındım avcı gel Hama haydik dingiz mavcı gel Armanım boyu bormak hac gel Ona canını salındım Armanım boyu barış hac gel Ona canımı sandım Ana canım ni savundim Mihribanını savundim Baxtimizga bor musun, omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi har bitta san'atkor onasiga gul berganda to'g'risi havas qilganmiz mana shu yerda onam o'tiribdilar shu gulni berib qo'ysam qarshilik qilmasanglar albatta rahmat salom onajon nurli farishtam ko'zlari chirog'im ayrilmas rishtam diydor istagida yurakda sitam sog'indim onajon yomon sog'indim rahmat e'tibor uchun rahmat azizlar onalarimiz albatta biz uchun qadrli endi o'tganlarning ruhlari shod bo'lsin joylari jannatdan bo'lsin shu borasida otamni ham bir eslab o'tsam marhamat otalar haqidagi qo'shig'imiz namozda tilagim shuda jannatlarda yuring otajon joy namozda tilagim shuda jannatlarda yuring otajon yuzingizni sog'indim juda tushlarimga kiring otajon yuzingizni sog'indim juda ko'zlarimga kiring otajon xato qilsam erkalab suyib nodon bolam derdingiz kulib yana bir bor iltifot qilib tushlarimga kiring otajon yana bir bor iltifot qilib tushlarimga kiring otajon yolum dog'dami tushlarimga kiring otajon oh ah, sag'indim shunchalar qudrat dil bag'rimni ezar qatma qat bir daqiqa mayli bir muddat tushlarimga kiring otajon bir daqiqa mayli bir fursat tushlarimga kiring otajon iftiharim shavkatim sha'lim tomirimda jo'sh urgan qonim iftiharim shavkatim sha'lim tomirimda jo'sh urgan qonim yuragimda shirin armonim tushlarimga kiring otajon yuragimda shirin armonim tushlarimga kiring otajon tushlarimga kiring otajon tushlarimga kiring otajon marhamat sho'xshiq qo'shiqlari bilan davom ettiramiz marhamat yuragimda o'tib borlarni o'ynatamiz kuylatamiz Yaşap küpler katarı Otup umrum bakarı Yaşab küpler katarı Otup umrum bakarı Çertildi köyül tarı Men aşık bulup kaldım Şeylayin bulup kaldım Çertildi köyül tarı Men aşık bulup kaldım Şeylayin bulup kaldım muhabbet kurdaşyan Kalbim buldun revşen muhabbet kurdaşyan Allah'ım benlik sen Men aşık bulup kaldım Şeyleyin bulup kaldım Allah'ım benlik sen Men aşık bulup kaldım Şeyleyin bulup kaldım Köşelerin şirinsiz Tekrar yıkımar yüz Tarifine tapmayısız Ben aşık olup kaldım Şeylerin bulup kaldım Tarifine tapmayısız Bin aşık olup kaldım Şeylerin bulup kaldım Bin aşık olup kaldım Şeylerin bulup kaldım Bin aşık olup kaldım Şeylerin bulup kaldım Şeylerin bulup kaldım davom etamiz keyingi qo'shiqlarimizga o'tamiz o'ynaymiz hali hali qara ro'molli qiz kulishlaring biram go'zal o'zing tengsiz kibriklaring soyasida topay panoh yuragimni kuydirding a kuydirgi qiz osh qara yuz qara ro'molli qiz kulishlaring biram go'zal o'zing tengsiz kibriklaring soyasida topay panoh yuragimni to'xtamaymiz xorazmchasiga davom etamiz marhamat kerakmas qush ehtirom kerak emas vafosiz eshqmaysiz bir jam kerak emas vafosiz eshqmaysiz bir jam kerak emas muhabbatsiz aram kerak emas muhabbatsiz aram kerak Doysa karnı Nima qilay gul chechaksiz baharni Qish o'tsayu ko'zim ko'rmasa qarni Nima qilay gul chechaksiz baharni Qalbim istar go'zal dilbar yarini Qalbim istar sevganim dilbar yarini Muhabbatsiz menga aram kerakmas Muhabbatsiz menga aram kerakmas Kiydemik kingi yakayuk Admin geldim tiyağda takayuk Güle kiydim ikkingi yakayuk Umurum öter hiç bulmadı köylüm tuk Umurum öter hiç olmadı köylüm tuk Muhabbatsız men yaram gereymez Muhabbatsız men yaram gereymez bu dünya bir ötkünçü bir amanet Bandasiga bordur qazo qiyomat Bu dünya bir o'tkinchi bir amonat Bandasiga bordur qazo qiyomat Sevib yashash o'zi baktur saodat Sevib yashash o'zi baktur saodat Muhabbatsiz menga aram kerakmas Muhabbatsiz menga aram gerekmez endi faqat mani og'aynilarim o'ynamasin bemalol o'ynayveringlar davra sizlarniki deyishadi sport tinchlik elchisi san'at tinchlik kuychisi deyishgan sportchilarimizni ham bir eslab qo'yaylik qancha qancha sportchilarimiz chempion bo'lib o'zimizni bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib kelishyapti ularni ham bir eslab qo'ysak shular haqida qilgan qo'shig'imizni marhamat birgalikda kuylaymiz polvonlarni davramizga taklif qilamiz marhamat aslida polvonlar ko'ksi tog'dek marchasi o'g'lonlar yurti o'zbekiston aslida polvonlar yurti ko'ksi tog'dek marchasi o'g'lonlar yurti o'zligimni dunyoga tanitgan polvon chapani jaydari qorlar yurti yashavor polvon ha polvon ha polvon marchasur polvon zafarlar nuqchadir zabardast o'g'lon ha polvon ha polvon marchasur polvon Zabarların kuçavir Zabardas oğlan Kuraş kuraş palvanım Pırlar yar bulsun Kuragin yer kurmasın Rakip har bulsun Cengde abad کبیر زبردست اغلام حپالوان حپالوان مرچز پالوان زفرلر کبیر زبردست اغلام olsun həmişə aziz başlarım Qədrimli uğur balvon Balvon, balvon, marçasur balvon Zəfərlər çəmir, zəbərdəs buğlan Ha balvon, ha balvon, marçasur balvon Zəfərlər çəmir, zəbərdəs buğlan Ha balvon, ha balvon, marçasur balvon Zəfərlər çəmir, çəpən uğlan Ha balvon, ha balvon, marçasur balvon zafarlarni tushaver jaydar o'g'lon he marralarni uraver chumpiyon o'g'lon yashavor polvon bu inson yaqinda koludan qo'lidan orderini öz o'z qo'llari bilan oldilar bunga arziydigan inson uchun qarsak qarsak albatta qarsak arziydi bu inson ishlarida rivoj tilaymiz ustozni biz uchun ham ustoz biz ham yoshligimizda kurashib katta bo'lganmiz ustoz boringizga shukur omon bo'ling har doim sog' bo'ling ana shunday shogirdlarni baxtini kamolini shularni orqasidan g'ururlanish har doim umringizni oxirigacha bardavom bo'lsin davomiy bo'lsin ustoz omon bo'ling sog' bo'ling ustozga yana bir qarsak chalib qo'yinglar katta rahmet, abror bolam bugungi konsert dasturi bilan chin qalbimdan o'z nomimdan butun sportda chempionlarim nomidan sizni tabriklayman qanadag'ingizga foizi baraka ishlaringizga omad bolalaringizning katta katta to'yini ko'ringlar man ham o'zim ozarbayjon qirq yil bo'lyapti o'zbekistonda yashab kelib ishlayapman qirq yil arzida Böyle belki 2000'den 3000'den artık Uzbek bolalarımını terbiyeler, Uzbekistan osiyo jahon chempioni qilgan Şimdi mehnatim için sevimli Uzbekistan'ım, az va hurmatli prezidentim meni o'tgan yil do'stlik ordeni yuksak mukofot bilan loyiq ko'rdi shuning uchun men sevimli o'zbekistonimni hurmatli xalqimni aziz va hurmatli prezidentim shavkat miromonovich mirziyoyevga kattadan katta teşekkür bildiremem bundan keyin o'zbekistonimiz rivojlansin kalkımız, bundan keyin ham judayam yaxshi yashasin hurmatli prezidentimiz sog'lik salomatlik ben, bundan keyin ham charchamasin barchangizning xiradangizga foizi baraka ishlaringizga omad kelayotgan navro'zi alom bilan barchangizni ben, Uzbekistanım. ham sevimli aziz prezidentimni ham sizni ham yana bir marta kelayotgan bayram muborak bo'lsin abror bolam bundan keyin işleriniz. Ben nemeye giriştimse bütün kollegalarım gel, senin benim kollegam, sizlerge marza kılaman. Ballarımız hemşe sağlam bulup, salamat bulup, akıllı, terbiyeli insanlı bulup, Uzbekistan, OSC, Cahan Çempiyonu bulup, yurtumuzun hımayeçileri bulsunlar. Bayramımız keçi mübarek olsun. Rahmat, rahmat. Orizga şükür. Sağ bulun, salamat bulun ilahim. Şükürüzge rahmat. Merhamet. Yine şok şok devam edemiz. Oynayımız. Kolumuzdan kigençe. Biz kuylaymiz yoshligim qadriga ah bir bevoshligim bir shirin tush kabi o'tdi yoshligim qadriga ah bir bevoshligim yuzlari kırmızı kalem qoshligim yuzlari kırmızı kalem qoshligim ben seni sog'indim güzel lolajon ben seni sog'indim güzel lolajon hey lolajon lolajon go'zal lolajon ben sana güzel lalacan Lalacan lalacan güzel lalacan Ben sana sarıldım güzel lalacan misoli buncha qisqa bo'ldi sevgi misoli eh bahor timsoli yoshlik timsoli eh bahor timsoli yoshlik timsoli men seni sog'indim go'zal lolajon men seni sog'indim go'zal lolajon hey eh, lolajon lolajon go'zal lolajon men seni sog'indim go'zal lolajon lolajon lolajon go'zal lolajon ben sana sarıldım güzel alacağım güzel alacağım, Bilsiniz sarıldım güzel alacağım, Eee alacağım, lalacan güzel alacağım. Bilsiniz sarıldım güzel alacağım. Lalacan lalacan güzel lalacan Bilsiniz sarıldım güzel lalacan Eh lalacan lalacan güzel lalacan Bilsiniz sarıldım güzel eh, lalacan Bilsiniz sarıldım güzel alacağım, Eh yaman sağıldım güzel lalacan Sarımıza rahmet Yine devam etmemiz Şok şok hoşlarımız devam ediyor adı Sultan Derya'ya bir seyahat kılamız insanın zardalı Qapqağın tuttanov maqtov bilan eh, chiqdinga Qatag'in jirttanov tirnoqning ofati bulgan ey dumbrama dumbramov hey hayyara Dumburamni chalayin, çalayın, minib alayın, dumburamni chalayin, ay otni minib alayin suluv qizlar yoqmasa yurtni kesip tapayın. suluv qizlar yoqmasa yurt aralab tapayin dumbiramni chalayin otni minib olayin dumbiramni chalayin ay otni minib olayin suluv qizlar yoqmasa yurtni kesib tapayin suluv qizlar yoqmasa yurt aralab tapayin qashqadaryo daryo tumar samarqand samarqandu buxoroni ekan ko'zlar navoiyni suluvlari ekan yuzlar xorazmni qizlarini shirin ekan so'zlari do'mbiramni chalayin otni minib olayin suluv qizlar yoqmasa yurtni kezib tapayin suluv qizlar yoqmasa yurt aralab tapayin soha qizlari yarashadi nozlari Nozlariga yarashar qadam bosgan izlari Davom oshib yo'l yurdim sarsır daryo kildim daryo bo'yida qolib otimga ham dam berdim toshkentga to'g'ri soldim toshkent sitida dam oldim toshkentga to'g'ri soldim ey toshkent sitida dam oldim o'zbegimni istlariga to'g'risi kayıl kaldı. do'mbiramni çalayın, otni minib olayin suluv qizlar yoqmasa yurtni kesib tapayin do'mbiramni chalayin otni minib olayin suluv qizlar yoqmasa yurt aralab tapayin go'zal qizlar ko'p ekan darrov to'yni tilayin hayyara rahmat marhamat davom etamiz keyingi qo'shig'imiz endi shuncha kutyapmiz qarayapmiz kim o'ynamayapti bitta xorazm lazgisini aytib bersak balkim o'ynarmisizlar. sizlar marhamat mehmonlar biz bilan birga bo'lib vaqtingiz bekor ketmadi yana bir bor ilk qadam nomli konsert dasturiga xush kelibsiz kelgusi konsert dasturlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling salomat bo'ling